Faly miarahaba anao any an-tokantrano manaraka ny ah, meteontsika. Raha ny sary azo tamin'ny ah, zanabolana aloha izany dia ah, mitoetra hatrany ato atsimon'ny nosy ireo tangoron-drano ireo izay manakorotana hatrany ny toetrandro izany amin'ny ankapobeny amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny. Voakasika ihany koa izany any amin'ny ilany Atsimo Atsinanana. Ho an'ny ilany atsinanan'ny Nosy kosa amin'ny ankapobeny dia mahazo vahana hatrany ny tsiokana avaratra aza izany indrindra ny maraina sy ny tapak'andro hariva izany hoe ny any amin'ny takariva any mihitsy moa izany vao tena ahatsapana an'izay fa ny atoandro mety mifandimby eny any rahona sy ny masoandro raha ny maripana any amin'ny alatsinainy no tombanana hisy fidinana ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny afovoantany sy ny Amorontsiraka atsinanan'i Anosy. Ilay tangoron-drano ato atsimo kosa dia vinavinaina mikisaka any amin'ny ilany andrefan'ny lakandranon'i Mozambika, ary vokatr' izany dia mihamaina tsikelikely ny andro amin'iny tapany atsimon'i Anosy iny. Ny any an-dranomasina, mafimafy hatrany ny onja, izany ho an'ny tapany avaratra atsinanan'i Anosy, satria dia mbola misy hatrany ny hatrany amin'ny telo faingo dimy metatra any ny haavon'ny onja vao vinavina ho an'i andron'ny ara-pitso izay ko iangaviana ny mpampiasa ranomasina izany hitandrina ary tsy handriaka mihitsy aloha izany manoloana izay hisorohantsika ny loza. Raha ny toetr'androntsika ary ho an'ny rahampitso vao maraina dia misy ny orana ho an'ny ilany atsinanan'ny Nosy mandraondraona ny andro any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy iray manontolo iny izay mety misy ihany koa ny zavona ho an'ny ilany andrefan'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny tanin'ny faritr'i Menabe izany ny ambiny. Maina tanteraka ny andro any Ampiso tolaka andro dia mbola saika mitohy hatrany ny orana ho an'ny amorontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Mety arahina herika izay ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny any amin'ny faritry ny alaotra mangoro any ary mandraona mitsitokotoko ny andro any faritra Androy sy ny tapany atsimon'ny faritry ny atsimo andrefana. Ny ambiny kosa maina tanteraka hatrany ny andro any maripana vinavina amin'izay. dia valo ambin'ny folo a fito ambin'ny folo degré ka hatrany amin'ny a sivy ambin'ny folo degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny morontsiraka a dimy degré kosa ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary ny any amin'ny morontsiraka andrefan'ny anosy a dia sivy ambin'ny folo a ka hatramin'ny roapolo degré ny vovinavina amin'izay rapitso izay ho an'ny andron'ny alahady a dia mbola saika mitohy hatrany aloha izany ny andro manjomina mety arahina orana ho an'ny ilany atsinanan'ny anosy a izay arahina erikerika hatrany izay ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany fa faritry ny taolanaro ary koa ny faritry ny androy. Ny ambiny moa izany maina tanteraka ny andro. Ny maripana vao vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay, misy fidinana ny maripana ambony indrindra sy ny maripana ambany indrindra any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy any ho an'ny alatsinainy izay hatrany. Raha ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny, valo ambin'ny folo ka hatramin'ny ary sivy ambin'ny folo degre ny ambony indrindra ho an'ny afovoan-tany ary roa amby telopolo degre ny morontsiraka andrefan'ny nosy, izany hoe ny any amin'ny tapany avaratra andrefana hatrany. Raha ny andron'ny azo matoy izao moa izany dia faranantsika amin'ny tany faha taon'ny rivotra nisy teto Antananarivo hatrany ny fandaharana. Tonony amin'ny ankapobeny ny tany faha taon'ny rivotra izay raha ny teto an-drenivohitra manodidina na ambanin'ny fetran'ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Ato anatin'ny telo andro ho avy dia vinavinaina mbola hijanona ho atonony amin'ny ankapobeny izay tany faly toa ny rivotra izay teto Antananarivo. Izay ny meteontsika androany, rahampitso indray, veloma tompoko.